alivyomfuata akampiga alivyompiga yule sasa Selina kanamwonea huruma mume wake akawa analia nikamwambia basi twende nyumbani Selina nikaa nimemshika mkono twende polisi afu mdada ananiambia twende polisi ye kalewa <laughs> fika mpaka pale mpaka nyumbani ah, kwanza nimefika tu naona viatu vikopea mbili pea moja ya mwanamke pea moja ya mwanaume nikasema kwani hivi viatu vya nani alafu niki, nikisikilizia dirishani na, nasikia kama mtu ananong'ona hivi ndani nikasema so kweli nika nimetoka nimesimama dishani nimesimama dishani Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, mikasa pamoja na matukio. Siku ya leo nimebahatika kukutana na dada ambaye anatuhumiwa au anadaiwa kuvuruga au kumchukua au kuwachukua, unaambiwa wanaume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 Paulina, yanayosemwa umeyasikia? Ya, nimesikia. Unayafahamu vizuri? Ninayafahamu. Ilikuwaje na ilianzia wapi mpaka ukaamua sasa kumchukulia mwenzio mwanaume wake? Yule kuna siku alikuja kwetu, alivyokuja kwetu akanikuta mimi na rafiki yangu tumekaa, kaja na namba zake za simu mkononi, kaja pale kamwazima rafiki yangu simu niazime simu akapewa simu akaweka namba ya simu akanaongea na mtu wake alivyoongea yule mtu wake akamaliza kuongea naye akakata simu akaondoka alivyoondoka tumekaa siku ya kwanza siku ya pili yule rafiki yangu akanifuata akaniambia hivi kuna namba inatuma meseji humu anasema kwamba sikutaki fanya mambo yako hii namba ya nani mi namba zangu zote nimezisave we namba zako nyingi mu ndo hazijaseviwa inawezekana hii namba wewe unaijua nikaambia naomba simu nichukue hiyo namba akanipa simu alivyonipa simu nikamtumia meseji nikamwambia we nani mbona unatuma meseji kwamba mimi sikutaki fanya mambo yako wewe nani usionitaka mie akanambia dada samani kuna mtu ulimwazima simu nikaambia ndio akanambia kama kuna mtu ulimwazima simu hizo meseji nimemtumia yeye nikaambia sawa samani lakini sister nikamwambia haina shida tukatumeishia hivyo nikamrudishia mwenye simu yake kumbe yule mtu akanaendelea bado anatuma meseji kwenye simu umeolewa umeolewa umeolewa umeolewa yule rafiki yangu akanifuata tena akaniambia yule kaka bado anaendelea kutuma meseji kwenye simu anasema umeolewa nikaambia nigie hiyo simu nimjibu nikachukua simu nilivyochukua simu nikamjibu nikaambia mimi sijaolewa unatafuta mke woe akaniambia ndio natafuta mke wa kuoa nikaambia mimi sijaolewa akaniambia kama hujaolewa panga siku basi tufanyaje ili tuonane nikaambia sawa tunaonana lini tukapanga siku tunaende jumatano kweli ilifika jumatano akanipigia simu akanambia mimi niko wapi kinondoni niko kinondoni nikaambia yeye akanambia nikaambia basi poa nakuja nikaondoka na yule rafiki yangu mwenye bwana huyo nikaondoka na mdogo wake tumefika mpaka pale tumefika pale sasa yule mwanaume na yule niloenda naye kule wakaanza wanashangaana yani kila mtu anamshangaa mwenzie nikawa nauliza nyie kwani mnajuana yule mwanaume akasema hamna mimi simjui mbona nimemshangaa tu kawaida basi akanambia mnakunywa nini tukatume tumeagiza pale bia tumekunywa bia akatununulia na kuku tumekula nikapewa na hela elfu kumi na mbili elfu mbili ya nauli elfu kumi ya kwangu tukatumerudi sasa tulivyorudi mi niko nyumbani nimekaa sijui hili wala lili nawaona wale wanakuja walivyokuja amefika mpaka pale paulina tuna shida na wewe tuka tumetoka mpaka pembeni akanambia hivi akanionyesha ile namba ya simu akanambia hii namba unaijua Nikamwambia ndio unaijua nikamwambia akaniuliza hii namba nani nikamwambia namba ya Paulo akanambia hii namba ya Paulo na huyu Paulo mimi ni mume wangu nikamwambia mume wako akanambia yeye nikamwambia mume wako akanambia yeye nikamwambia mimi mbona sijui kama mume wake mbona kama mume wake anasema anatafuta mke ili aoe wewe mimi sijui kama mkewe akanambia ngoja basi nimpigie simu ili uamini kama mimi mkewe nikamwambia sawa akampigia simu alivyompigia simu lekaka akapokea simu alivyopokea simu akasema hivi akanamwambia wewe mwanaume mchafu unatembea na rafiki yangu akamwambia natembea na rafiki yako gani akasema natembea na rafiki yangu pi akamwambia basi mpe simu wewe pi niongee naye nikachukua ile simu nikanimwongea naye nilivyoongea naye yule Selina akasema hivi naika audio speaker ili nisikie anaongea nini nikamwambia haya akaweka audio speaker alivyoweka audio speaker yule mwanaume akasema akanambia mimi nakupenda wewe tu pi huyo chizi achana naye asikusumbue nikamwambia simemsikia alivyosema yule mwanamke kwa asira akaninyang'anya ile simu akaondoka na ndugu yake akanambia mimi ninachokuomba huyu mwanaume usiendelee kuongea naye tena kwenye simu nikamwambia sawa wakaondoka na mdogo wake walivyoondoka yule mkaka akaa bado anatuma meseji kwenye simu anatuma meseji na mimi mwenyewe nilikuwa na, na chat naye kwenye simu yani anatuma meseji na mimi mwenyewe na chat naye namuomba hela anatumia hivi na vile basi sasa kuna siku mwanaume wangu alinifuata, alivyonifuata akaniambia hivi, kuna rafiki yako nimekutana naye, kaniambia kwamba wewe unatembea na mume wake. Nikamwambia natembea na mume wake, akaniambia ndio. Nikamwambia subiri basi niende kukwao nikaenda pale kwao nikamkuta nilivyomkuta nikamuuliza kwani mume wangu kaja akanambia ndo kaja nikamwambia umemuuliza nini umemwambia nini akanambia hapa kaja alivyokuja mimi loe naniuma nimeamua tu bora nimwambie ukweli kwamba wewe eh, Paulina unatembea na mume wangu <laughs> nikamuuliza mume wako gani wewe mume wako ambaye unatembea naye mimi mume wako gani akanambia wewe Paulina unatembea na mume wangu nikamwambia sasa kama natembea na mume wako kwani usinifuate mwenyewe ukaja kuniambia mpaka umfuate mume wangu ukamwambie mume wangu nimekufuata mara ya kwanza nimekwambia hujanielewa mara ya pili nimeona bora hata kamwambia mume yangu nikamwambia hata kama ukienda kumwambia mume wangu ndo kwanza unanizibua masikio kwanza hata sikusikii unaongea nini tukaanza pale kujibishana mpaka tukafikia yani mpaka tukapigana tumepigana tuka tunapigana huku tunatembea tumerushiana maneno nikaambia kwanza wewe hata unisumbui yani unisumbui hata kidogo napoitwa mimi mwenzangu hata uitiki yani unisumbui basi nika tumesimana tume pale maneno akanambia na asubuhi nakuja tena kwenu nikaambia njoo mimi nakusubiri nikajua yameisha kumbe mwenzangu asubuhi kaja kweli nyumbani kaja pale hey, eh, wa, jana si kwanza sio siku naenda nimemkuta kalewa jana si simnikuta nimelewa jana si simnikuta nimelewa leo nimekuja mzima nikaambia wewe mimi sitaki hata kubishana na wewe yani bora hata uondoke kumbe mdogo kaja nyumbani kwangu katoka kumpigia simu mwanamume yake kaambia wewe unatembea na mke wa mtu yule mwanamke kapigwa yani hali yake iko mbaya kaenda polisi polisi wamesema kwamba tukutafute wewe wewe ndo chanzo mpaka umesababisha yeye kapigwa mpaka akamtisha yule kaka watu nikampigia simu akaniambia paulina mi nimesafiri niko mwanza nimesikia wewe mke wa mtu na polisi wananitafuta ameoka kupiga <laughs> mmeako kakupiga polisi wananitafuta kwao mi niko mwanza nikaambia mi mbona sijaolewa huyo alokwambia mi nimekuolewa kakudanganya kanaambia hamna mne mwambao wameolewa yani tena kaniambia umeolewa wewe ni mke wa mtu mia mi mwenzio mi matatizo staki mi niko mwanza nkaambia kwa mwanza unarudi lini akanaambia narudi jumapili nkaambia unarudi jumapili akanaambia ye eh. nikaambia sawa mi nikasema ye kwa vile kanaelimia kwa mme wangu mi kwa mkwewe nikaenda kule kwa mke wake nikamwambia kweli kwa mkwewe gani tena sasa yule mwanaume yule mwanaume yake alikuwa anaishi naye huyo. Yaani huyo mwanaume alikuwa kashachana naye. Huyo ambaye wewe ulienda Sasa mm-hmm. ukawa unatoka naye. Eh, yaani uliloka natoka naye mimi nilokaenda. Yaani yeye alikuwa kamuoa na alikuwa kashachana naye na alichukua kila kitu kwa yule mwanaume. Mm. Alivyokaja huku kwetu kumtani kwetu akakutana na huyo mwanaume mwingine akawa akanaishi naye. Sasa yule mwanaume aliokuwa anaishi naye walikatazwa kuishi bila ndoa. Ni yaani mamake yule mwanaume alimwambia huyu mwanamke sitaki uishi naye pa nyumbani kwangu bila ndoa. Kwa hiyo yule mwanamke akaanaishi kwa dada yake, mwanaume anakaa kwao na nami nikaenda ukweni kwao nikaenda kumwaribia nikaambia yule kamfuata mangu kamwambia hivi hivi na hivi ye mbona mambo yake mengi tu mii mbona siri zake namfichia ila mi sijamwambia mtu yoyote mbona mama yake anapita nyumbani kwetu kila siku na sijawai kumwambia hata siku moja ila kwa vile kayataka basi nami nacheni niseme kwa hiyo ukaenda ukweni maalum kabisa kwa lengo mm, la kuharibu eh, nikaenda kabisa ukweni kwake nikaenda nikaongea nikamaliza yani, yani dukuduku langu lote likaniisha nikasema hapa sasa nimelizika narudi nyumbani ukweni ulipeleka dukuduku gani Uh, mi pale nilivyokaenda nilimkuta mamake mkwe nimemkuta nimemsalimia sababu mamake mkwe nishamzoea nimemkuta pale nimemsalimia nikamwelekeza jinsi ilivyotokea kuanzia mwanzo mpaka mwisho Nikamwambia na yeye anasema kwamba mimi natembea na bwana wake na maana yule bwana wake wa huko bado hajashana naye na ndio maana ananiambia mimi kwamba anatembea na mume wake na huyo mume wake kweli anaye kwanza nyie mwangalieni mwanenu sababu huyo yani huyo mtu mwenyewe anaishi naye mdogo yeye ni mkubwa nikamwambia hivi yule mnavyomuona yeye yuko sawa hebu muangalieni kwanza mwili wake kama yuko sawa mimi sina imani kama mzima yule Yaani yule mimi sina imani naye. Mamake akanambia kweli, yani kweli unavyoniambia Paulina mwenyewe kweli sasa hivi kweli nimeshtuka. Nikamwambia ndio hivyo. yani ndio hivyo akanambia basi mimi nitamwambia. Na mimi nilivyokamwambia vile mama huyo mama mkwe akasema mwanangu mtamsafirisha. Na kweli sasa hivi kashamsafirisha sasa hivi kabaki peke yake. Mwanaume kasafirishwa kwa Morogoro na akaambiwa kwa anaenda kuoa anarudi na mwanamke mwingine kwa hiyo ile kutenganishwa na huyo mwanaume ni baada ya wewe kupeleka maneno kule au ilikuwa kabla Ah, yani mi yani, yani mi nilivyoenda kule nikaenda kuongea hivyo mm. ndo yule yule baba mtu akasema basi kama ndo hivyo bora tu mwanangu nimsafirishe sija akapata matatizo nikaambia msafirisheni ndo akamsafirisha akampeleka morogoro kwao sasa hivi yuko morogoro kumbe chanzo ni ugomvi wenu tu E, yani chanzo ni ugomvi wetu yani chanzo ugomvi wetu hata mwenyewe mbona mume wangu alikuwa anataka kunifukuza sema tu nilimuomba tu msamaha mm. ila na mwenyewe ingekuwa nishaondoka yani kila mtu angekuwa kamwalibia mwenzie tunaangaliana sasa hivi sasa wewe kwako wewe ulikuwa yeye kama lengo la kukuharibia au vipi la wewe ndio ambaye ulianza siku ambayo alichukua simu ya rafiki yako akaongea naye unakumbuka waliongea maongezi gani siku ambayo kachukua simu mm. yani kachukua simu Mimi nakumbuka tu alimpigia simu akamwambia akamwambia Paulo, mimi alimwambia mimi naumwa, alimwambia naumwa, naomba nirushie hela kula hmm. alimwambia mimi naumwa naomba nirushie hela kula akaambia sawa akamrushia hela kula alimrushia shilingi elfu tano kwenye simu hmm. Alivyo kamrushia hela yani wakaishia hapo alivyo kamrushia hela tuka tumetoka pale tulitoka wote watatu mimi ye mwenyewe Selina na huyo rafiki yangu mwingine tukampeleka mpaka ile hela kaenda kutoa akatugaia bukubuku mwenyewe akabaki na elfu tatu akaondoka mm. Kwa hiyo mpaka kaenda kutoa hela na kawagawia na kila kitu, wewe ukajua. Kwa maana hiyo, wakati unatoka unaenda Kinondoni, unajua kabisa huyu mtu mtu wa Selina. Eh, niko najua, niko najua. Na kwa nini ulifanya vile, aliyekuwa unajijua we mwenyewe pia mke wa mtu? Amna, nimejisikia tu kufanya hivyo. Mm. Mm. Kwa ni makusudi tu. Eh, yani nimejisikia tu kufanya hivyo nimejua kwani sijajua kama mume wake mm. nimejua kama mume wake nimejua ila yaani nimeamlia nime, nimejisikia tu kufanya hivyo kwamba yeye kuna ambacho aliwahi kukufanyia ndo ukawa unamlipiza kwa staili hiyo au ilikuwaje amna ajae kunifanyia chochote ajae kunifanyia chochote hmm. yes kwani yesikashaachika yes, mme wake alikuwa zamani wameishi yani mpaka wameachana mpaka ikapata mwanaume mwingine anaishi naye mm. kwayo namaana angepata mwanamke mwingine angeenda kumwoa angeenda kugombana naye lakini kwa upande mwingine, wewe si huku una mume wako na yeye ulikuwa ni rafiki yake, na nadai ulikuwa unazijua, unajua baadhi ya vitu anakwambia, akijua anamwambia rafiki yake kawaida. Yani yeye kitu ambacho alichoka ananiambia mm. yani alikuwa ananiambia, aliniambia kwamba yule yule mwanaume anaambia alimpa sijui hela aliniambia alimpa sijui laki sita sijui anaambia yule mwanaume nilimpa hela sijui mamangu alikuwa mwalimu akastaafu alivyostaafu tukagaiwa sijui milioni moja moja yule mwanaume nikampa laki sita Lakisita anasema sijui alisafiria kwenda Mwanza, sijui kwenda kumzika mama yake mm. walienda wote, kwa hiyo hela nyingine bado anazo mm. yani hela zingine bado anazo huyo mwanaume. Akasema kwa hela nyingine bado anazo, kwa mimi napiga tu kelele nipate hela zangu, sababu sasa hivi na mwanaume mwingine mm. napiga tu kelele nipate hela zangu, nikishapata hela zangu basi mimi simfuatilii tena hivyo yani kwa hiyo lengo lake kule kwa huyu mwanaume lilikuwa ni hela tu eh, yani lengo lake yeye anataka hela anataka hela na yule mwanaume mi nishamuuliza akanaambia yule selina muongo mi hata mia yake yaani hajanipa mm. mm. sawa sasa kwako wewe mlikuwa na lengo la kuharibiana kwako wewe hakijaharibika kitu mwanaume wako hajakuacha mm-hmm. lakini kwake yeye umefanya kwamba kijana wa watu inavyodaiwa kwa mujibu wa maelezo yako kwamba kasafirishwa unaona umemtendea haki rafiki yako ah, yeye mwenyewe hajanitendea haki vile vile na mi ningeachika je yes ndo kawahi kwenda kwa mme wangu kwenda kumwambia mme wangu kwamba mi natembea na mme wake kwani ningeachika mimi mm. na mi ningekuwa kanitendea haki wesi ndo wa kwanza kutoka huku kwenda kupeleka maneno huko kinondoni kunakodaiwa kwa, kwa aliyekuwa mume wake kipindi hicho yaani uko kinondoni huko mm. kwa hiyo mume wake mm Yaani maneno mimi sio kwamba nimepeleka kinondoni kwa mume wake mm. yani maneno nimepeleka kwa yaani kwa mume wake ambaye anaishi naye sasa hivi kinondoni si alikuwa anaishi mwanaume kachana naye mm akaja akapata mwanaume mwingine. Hmm. Kwa hiyo mwanaume mwingine alikuwa anaishi naye hmm. kwa hiyo alivyokaa anaishi naye mwanaume mwingine, yani ilikuwa kule Kinondoni bado sijui alikuwa anampigia simu yule mwanaume wake anaongea naye kwenye simu, hmm. na huku anaishi na mwanaume yani kawaida, yani anaishi na mwanaume huko anaenda Kinondoni sijui kwa mwanaume wake mwingine. Mi maneno nimepeleka ukweni ukweni kwake, yani ukweni kwake kwa huyu mwanaume wake sasa hivi, sio huyo wa Kinondoni ananiliamii hivi kwamba natembea naye. Kuna siku alitoka akaenda kulala kwa, kwa, kwa kina Selina huko alivyokaenda kulala huko kwa kina Selina babake yule mwanaume siku ya kurudi kwao babake akawa anamtafuta na siku babake akasema siendi kazini namsubiri yeye kweli asubuhi katoka kakaa kaka nje alivyokaa nje pale babani mkipita mtu sinamuona akamuona mwanaye na huyo mwanamke wanashikana wameshikana mikono wanatoka wanatoka wanakolala anamsindikiza mwanaume wake kazini sasa kuna mama jirani akamuona akaanamuita yule kaka akamuita sulu Wa sulu babake akasikia akamwambia sulu yule akamwambia yuko wapi sulu yule babake akamfuata. alivyomfata akampiga alivyompiga yule sasa selina akaanamuonea huruma mume wake akanalia analia nikamwambia basi twende nyumbani selina nikaa nimemshika mkono mpaka nyumbani tumefika mpaka hapa babake kumbe alivyomaliza kule kumpiga akanamtafuta sana selina watu akamwambia hivi selina tumemwona na paulina babake sulu akajua itakuwa ipo wapi kwa paulina tuka tulisimama pale nje tukamuona babake sura anakuja tukakimbia wote mi nilikimbia na yeye akakimbia kuna mama mmoja akanambia amna we paulina usikimbie mwacha tu akajifiche peke yake nikaambia haya nikasema mmm, mi naingia kwanza ndani nika nimetoka nimeingia ndani nimesimama nikasema sijui nitoke sijui nisitoke babake akaja mpaka dirishani akanita paulina paulina nikaambia yeye eh, njoo nikaa nimetoka nje nilivyotoka nje akanambia hivi Selina yuko wapi? Nikamwambia Selina, mbona tulikuwa tumesimama hapa muda si mrefu, ila akazunguka huko nyuma, akaniambia anaondoka, akaniambia hivi umeona Sulu kichapo nilichompa? Nikamwambia yeye, eh. akanambia bado yeye, mwambie Selina nikimshika atanipa kesi. Nikamwambia sawa. Kumbe mdolo anaongea vile, Selina kuwa mbali. Babake alivyoondoka tu, Selina akarudi, nikamwambia hivi babake labda ni babake Sulu kasema hivi, anakutafuta wewe, bado dozi yako hujaipata. Selina akaogopa. <laughs> Selina <laughs> anaogopa anaviaje nini, siwezi kukubali Paulina, haiwezekani mimi atishe maisha <laughs> twende polisi. Alafu mdana anaambia twende polisi, ye kalewa <laughs> alafu anaambia twende polisi, nikamwambia hivi sasa wewe unasema twende polisi, polisi tutafika, umeelewa hivyo, utaenda kuogeaje kwa polisi? Akaniambia twende, nikamwambia haya tukatoka mpaka polisi, akaniambia tupande bodaboda, tukapanda bodaboda mpaka polisi. tumefika pale tukashuka, tulivyoshuka tukaingia tuvingia kuna baba tukamtazama, karibuni. Tumefika mpaka pale, sasa Elina kalewa, kuongea hawezi <laughs> kuongea hawezi. Baba anamwambia hivi, wewe, akaniuliza mimi, anaambia wewe, kwani wewe mwanzio huyu mwenzie anaumwa au? <laughs> Nikamwambia aumwi. Akanambia mbona anachokiongea mimi sikielewi. Nikamwambia Selina, jielezee vizuri, anatete <laughs> anatete anatetemeka. Nikamwambia Selina, bwana jielezee jielezee vizuri. Akanambia sasa mimi Paulina, mimi nitajielezaje? Mimi ndo nikamwelezea baba, nikamwambia hivi huyu anaogopa baba mke yake anamtafuta akamkataza kuishi na mtoto wake kule kawaona wote kawambia hivi mtoto wake kashampiga kamwambia bado huyu kwao ndio maana anasema <laughs> anakuja kukata arabii <laughs> anakuja kukata arabii akasema akada yule askari akasema hivi anakuja kukata arabii nikamwambia akamwambia hivi hiyo labia anakuja kukata ushapigwa au akamwambia hivi bado hajanipiga ila kanaambia popote ataponikuta ananipiga mimi naogopa Akaambia atanipiga yule askari, akaambia basi mimi nitakupa namba za simu. Akikupiga tu nipigie, akaambia haya. Kweli tukachukua ile namba ya simu, tukaja mpaka hapa. Tumekuja mpaka hapa. Dada yake akaja, alivyokuja akaambia hivi, "Mmeenda?" Tukaambia ndio tumeenda mpaka polisi. Dada yake akasema, "Sasa nyie mmeenda polisi mmeenda kufanya nini?" Nyie polisi mmeenda kufanya nini? Tukasema akasema, "Dada mimi kanitishia maisha." Kanaambia <laughs> kanaambia popote utaponikuta ananipiga. Nimeona bora hata niende polisi. Yaani bora nilivyoenda polisi. Tuka dada yake akaambia hivi, kama kama ndo hivyo nakasema vitu vyako ukavitoe twende basi hapo kwa mjumbe ukachukue vitu vyako akaenda mpaka kwa mjumbe wakamchukua mjumbe akaenda mpaka kule akavihamisha vitu vyake akahamisha vitu vyake vyote akavitoa alivyo kavitoa kavipeleka kwa huyo dada yake alivyopeleka kwa huyo dada yake kuna siku mi nilikutanaka na mbevi selina kuna vitu vyake kavitoa ila pale bado bado tv na ndondoo sijui enga akaambia bado vitu vingine hajavitoa kwao mwambie aje kuvitoa nikamwambia haya nikamwambia selina vile vitu babako akasema nenda kavitoe selina pale aendi peke yake bila mjumbe <laughs> bila mjumbe aendi anaogopa yani dadake akimwambia twende aendi bila mjumbe yani bila mjumbe bila mgambo akanyagi pale akaambia sami paulina mi siendi peke yangu ngoja kwanza twende kwa mjumbe tena akaambia haya tukaja tena hapo kwa mjumbe tulivyokuja tukatoka na mjumbe tukaambia kuna vitu vingine tumeambao tukamalizie akasema twendeni tukafika mpaka pale akahamisha vile vitu vyake vilivyobaki tukamsaidia kuvibeba tukavipeleka mpaka kule kwa dada yake tulivyopeleka kule kwa dada yake ndo akawa na sasa hivi yani ndo anakaa hapo kwa dada yake ndo anapokaa sasa hivi e, vitu vyake pale kashahamisha kila kitu pale kwa mkwe wake mwanaume kasafiri sasa hivi kwa dada yake chanzo cha maneno yote na vurugu zote na kipigo chote <laughs> chanzo ndio hiyo namba ya simu paulina anaiba wanaume za watu mm. Mm. Na huyu mwanaume wake wa sasa inasemekana pia naye umekuwa naye kwenye mahusiano pia ya huyu mwanaume wake sasa mm. amna ah, huyu mwanaume wake sasa huyu mwanaume wake sasa huyu mm. kuna mdogo wangu na huyo mdogo wangu yani sio kwamba nimezaliwa naye amna ah, tumekutana tu hapa mjini kwa kigoma yeye ni muha ndo alikuwa anaishi naye na alikuwa anaishi naye zamani sana alikuwa anaishi naye mpaka yule mdogo wangu aka akamuiba akamuiba vitu yule mkaka alimuiba vitu vyake watu wakananiambia mimi vile vitu navijua, wakaja kunichukua wakampeleka kituoni, ila baadaye vilionekana vile vitu vilionekana mm. Baada ya kugombana na huyo mdogo wake na kuachana, wewe ndio ukawa unamwiba sasa huyo ambaye ni, ni mtu wake Selina wa sasa. Ah, amna huyo mtu wake wa Selina wa sasa, mi mbona sijai kutoka naye huyo Sulu hmm. sijai kutoka naye hata siku moja kuna vitu vingi ambavyo alivitaja kwamba wewe unamwelezea yule pale unaeleza kila kitu kwamba mpaka undani wake unaujua ah, ah, mi nilikuwa ujue mi nilikuwa namwelekeza hivyo kwa nini mm. kwa sababu yule mtu mwenyewe mi ndo nimeanza kumjua yani kuliko hata yeye mm. ndo nimeanza kumjua namjua tikiunda tena namjua vizuri tu ulimjuaje kiundani e, kwa nini mm. kuna muda yule yule buyo sura alinitafutia kazi sinza nilikuwa nafanya kazi mm kuna siku moja nimeenda pale asubuhi nimemkuta mama yake anafagia nikamwambia sulu yupo ndani akanambia yupo nikamwambia niitie muda akanambia ingia tu nikaingia mle ndani nikamkuta kalala na via <laughs> kalala na viatu vyake kitandani viatu hajavua <laughs> kalala na viatu vyake huku juu kavaa singlet kiatu hajavua afu kavaa boxer si nimeiona boxer nime... <laughs> boxer nimeiona mm. yani na alivyonyanyuka pale hajachukua hata maji sulu usema hata ninawe uso yani vile alivyoamka ndo vile vile nikaamka yaani tu kavaa tisheti juu kavaa na jinzi twende sasa mi njani kanajiuliza wewe mbona sijamwona kwenda hata chooni nilivyorudi bi nikamwambia mama yake mama yake mwenyewe anamjua mwanaye anamjua vizuri tu sasa, sasa mtu analala vipi na, na viatu alafu yuko na boxer na singlendi ina maana trouser ilishuka vipi yaani uwe mwenzio ndo alivyo yani ndo alivyo yani ndo kawaida yake kwa hiyo ndo ukaanza kumwelezea mwenzie sasa hey, eh, mwenzio kwamba mi namfahamu hivi na hivi mimi huyu mwenzio namjua namjua tena vizuri tu yani namjua na ye kwanza ye mwenyewe mbona anasema suru mchafu yani suru mchafu kaanza kujua kuoga alivyokana kana selina yani huyo mwana huyo selina huyo alivyokana kana ndo alikuwa suru anaoga suru anafua suru yani ndo yani hivyo suru alikuwa yani akitembea mguu wake ukiuangalia mguu wa suru ukiuangalia wewe mwenyewe unachoka. Sawa, wewe kwa yote yaliyotokea, umewahi kutokea wewe uka, ukasalitiwa ukafanyiwa kitu kama ambacho ulimfanyia huyu rafiki yako kwa huyo ambaye alikuwa mwanaume wake? Eh, nishawahi kufanyiwa. Ilikuwaje na ulijisikiaje? Nishawahi kufanyiwa tena, si afadhali ya yeye. Mimi mwenzangu ndo kaolewa kabisa. Hmm? Mm. Ilikuwaje? <laughs> Eh, ndio hivyo mimi nikwa ninaishi naye yule mwanaume nivyo mm. nilivyoishi naye nika, nika e, mwanaume akasa yeye ndo ananipangia ratiba sasa mimi nika najiuliza huyu mwanaume mbona mimi ananipangia ratiba za kwenda nyumbani afu mimi sijisikii kwenda nyumbani kumbe mm. mwenzangu ana mambo yake mimi nikienda nyumbani wanawake wanaingiza ndani watu walikuwa wananiambia mimi, nilikuwa najifanya sisikii nikiambia unajifanya sisikii watu akanambia ni wewe si tunachokuambia unaona masiala Ngambia mm, mm, hawezi kufanya hivyo Yani mimi naondoka afu anaingiza wanawake ndani ah, ah, hawezi kufanya hivyo akanambia sawa he kweli imeendaenda mmoja nkala kila siku ruti za nyumbani haziishi siku hiyo akanisafirisha nenda nyumbani kaambia sawa nikaenda nyumbani hivi nda nyumbani sio mbali sana lakini kutoka hapo weni yaani kwa wewe mwanaume na kwetu na ule elfu mbili nikaambia sawa kweli nikaenda nyumbani nimefika nyumbani sa usiku nimelala kama saa moja hivi nimekaa kila nikipiga simu naambia namba unapiga ipatikani kila nikituma meseji ndo na meseji zinaenda afu namba naambia namba unaipiga ipatikani kasema kwani wewe ana nini nika nikasema itakuwa labda simu imezima imezima chaji kweli nimekaa mpaka asubuhi asubuhi nimeamka kila nikipiga simu namba namba unaipiga inatumika nikipiga simu namba unaipiga inatumika kasema kwani wewe ana nini ngaona wewe sintani kasema ngoja niende naenda huko huko nikamwambia mama naomba elfu mbili naondoka akaniambia unaondoka nikamwambia eh, mbona mwenzio hujamwambia kama unarudi nikamwambia niige hiyo hela mi niondoke kweli akanipa ile elfu mbili nika nimepanda nimepanda daladala nimefika mpaka pale nimefika mpaka pale mpaka nyumbani ah, kwanza nimefika tu naona viatu vikopea mbili pea moja ya mwanamke pea moja ya mwanaume nikasema kwani hivi viatu vya nani alafu nikisikilizia niki nasikia kama mtu ananong'ona hivi ndani nikasema so kweli nika nimetoka nimesimama dishani nimesimama dishani nikaanza kumwita yule mwanaume alikuwa anaitwa marashi nikamuita ngambe marashi marashi alivyo kaisikia sauti yangu akanambia wewe umekujaje hapa Nikamwambia unaniuliza nimekujaje? Yaani mimi nyumbani kwangu afu unaniuliza nimekujaje? Akanambia mbona umekuja afu hujanipa taarifa? Nikamwambia kumbe ndio maana mdoto tokea jana nakupigia simu na mbona namba unaipiga haipatikani. Fungua mlango. Akanambia mimi sifungui mlango. Nikamwambia fungua mlango. Akanambia sifungui mlango. Nikamwambia kama ufungui mlango mimi naenda kwa mama yako naenda kumwambia. Akanambia mimi sifungui mlango. Nikamwambia haya. Nikatoka mpaka kwa mama yake. Nilivyotoka mama yake alikuwa nipendi yani we mwanaume kwenye upande wa ukweni ukweni yani sina bahati amna mtu ambaye ananikubali hata mmoja kwanzia mawifu mashemeji mama mkwe mpaka baba mkwe mm. wote mm. basi nikasema huyu mwanaume anatafuta nini huyu nikatoka nikaenda kwa dadangu na dadangu anaitwa mafaruki huyo mafaruki dadangu mme wake mwenyekiti wa hicho kijiji nikamfuata nikaenda kumwambia nikamwambia eti nimefika pale ananiambia ume, umefikaje hapa ila nesi kama kuna mtu yuko naye ndani mwambie afungue mlango ataki shemeji akaniambia twende tukatoka mimi shemeji mpaka dada mpaka pale tulivyofika mpaka pale shemeji akamuita akafungua mlango alivyofungua mlango akatoka yeye mwanamke akawa bado kamwacha tena akatoka yeye alivyotoka yeye akasema akamwambia akanamwambia yule shemeji shemeji nani shemeji yangu anamwambia hivi shemeji nisikilize huyu mimi nimemsafirisha nimeshangaa nakuja tu hajanipigia simu kama anakuja hajaniambia kitu chochote nikamwambia hivi sasa jamani mimi hapa nyumbani kwangu nimejisikia kurudi na maana nikirudi mpaka nikupigie simu kwamba mimi narudi wakati naenda kwangu akanambia hata kama sio hivyo kwani hapa kodi unalipa wewe nikamwambia hata kama nisipolipa mimi ila si kwetu wote akanambia ah mimi nikikuwa nikikusafirisha na maana yangu nikikusafirisha na maana yangu huko ndani kuna mgeni kaja mimi nina mgeni nikamwambia wewe mgeni mgeni gani na kama kuna mgeni mbona hujanipigia simu kanambia pa nyumbani pana mgeni leo akanambia haya mambo yote usitaki kuyajua yani anajibu hivyo dada anasikia shemeji anasikia haya yote usitaki kuyasikia nikamwambia sawa tukawa tumetoka dada shemeji akaambia hivi sasa huyu mi namchukua akalele nyumbani ili kesho asubuhi ila we nakuomba uje akaambia sawa kweli tukawa tume, tumetoka na dada la shemeji tumelala mpaka asubuhi tumeamka tumemaliza tu kunywa chai naosha vyombo akaja yule mwanaume kaja mpaka pale alivyokuja mpaka pale dada ndo aka kamwambia akaambia hivi akaambia hivi akamuuliza akaambia kwani huyo dada yangu ndo akaambia yule mwanaume kwani huyu mwanamke unamtaka au umtaki yule mwanaume akasema mm -mm, mimi mwanamke simtaki ndo mie wewe tena huyu mwanamke mimi simtaki akaambia umtaki akaambia yeye eh. akaambia sasa kama umtaki kwa nini usiseme mapema nikaambia hivi kama unitaki saa ila mimi naomba hivyo vitu hivyo tugawane sikuachi tugawane kila mtu achukue anachokitaka basi tukagawana vile vitu mimi niliondoka na godoro ndoka godoro tenga sijui naenga ile nikaondoka navyo na vitu vyenyewe nilisikondoka navyo mpaka nyumbani nikaviacha kwa dada sijavipata leo mpaka sijavipata tena mpaka leo basi nikaa nimekaa kwa asira zangu mwenyewe nikasema ngoja tu nisafiri ukamgundua sasa yule alikuwa ndani ni nani nikamgundua tena vizuri tu nikamgundua yani hapo kwa huyo dada yangu huyo yani kwa huyo dada yangu nyumba ya pili yani dada yangu huyo ana rafiki yake yani wanaelewana hivi mwanaye mwanaye alikuwa alikuwa alikuja alienda zanzibar alikuwa anafanya kazi sijui ya nini za ndani kwao ndo akarudi alivyorudi kule sasa ndo akakutana siu na huyo Manashe, alikutana wapi, akatongozana, akakubaliana na mjua tena vizuri, timu mbamba tena anaitwa na dada mwenyewe anaitwa Nasla, sasa hivi kamzalisha na mtoto. Na mlikuwa mnafahamiana na huyo? mlikuwa tunajuana vizuri tu, marafiki kama mm. ilivyokuwa kwako na huyu Selina sasa hivi. Amna, yani yeye alikuwa ni rafiki yangu, ila hakuwa yani sikuwa na sikuwa na urafiki naye sana kama Selina, ila naye alikuwa rafiki yangu vile vile. Kwa hiyo yeye alikuwa anajua ambacho anakifanya kama wewe ambavyo ulivyokuwa unajua hey, eh, ulichokuwa unakifanya mm, Kinondoni. Alikuwa anajua vizuri. Kwani alikuwa anajua kwani asijue kati yani jumba dada yangu nyuma yake ndo mamake ndo anapoishi. Alikuwa anajua vizuri tu. Basi nikasafiri, nilivoka safiri, nikaondoka nikaenda nikaenda na nili Songea, nimeenda Songea nikaa nafanya kazi za mantilie. Nimefanya kazi sijui miezi miwili nikasema ngoja nirudi. Hiyo siku narudi ndo sasa kadi zinapita mtaani kila nakopita marashi anaoa marashi anaoa marashi anaoa marashi anaoa nikasema hii mbona barai hii si <laughs> bora nisingerudi ningekaa <laughs> ningekaa kule kule ningesubiri mpaka amalize kuoa ndo nirudi <laughs> basi kawaida jinsi ila kwenye ndoa yake sikwenda mm. mm, sikwenda kaoa mpaka leo mbona anaishi ila kadi alikupa ajalipa kadi wala nini mm. ajalipa kadi mchango ukutoa sikutoa mchango na baada ya pale mkawa mnawasiliana au ndo ikawa ndo mwisho pale amna ah, yani itokee yani hapo ndo ikawa yani hiyo ndo siku ya mwisho na mwenye nikasiongee nayo wala nini tulikuwa tunapishana njiani tukikutana tunapishana tu basi kwa hiyo ulichokifanya kwa selina ni kitu ambacho una experience nacho ulipofanyiwa vile ulijisikiaje <laughs> Ah, vibaya mm. mm. kwa mume wako ambaye unaishi naye sasa baada ya kupata hizo taarifa ambazo ni za kweli, yeye hajapelekewa umbea, ni, ni taarifa kapelekewa kama umbea, ila ni taarifa za kweli. Ulitumia mbinu gani kumfanya akuelewe? Ah, Amna, mi nili, nili alini, aliniita hivyo, kaniita kanielekeza, mi nikamdanganya tu, yani sikumficha mm. Nikaambia mi nikaambia mume wangu kweli, mi yule mwanaume alinipigia simu, nikaenda mpaka Kinondoni nikaonana naye, ila tokea nimeonana naye siku hiyo sijaenda tena mpaka leo yani kwanza mwanaume mwenyewe mi hivi hata mawas, ma, yani mawasiliano naye sina kwanza mwenyewe nimesahau Yaani nimesahau kama nishae kuongea naye kwenye simu ndo nakuja kuniambia wewe leo hivyo basi nikamwambia tu nikamwelewesha nikamwomba msamaha nikampetipeti imeisha sawa pamoja na yote unaiona nafasi pengine ya kurekebisha kwa sababu kumbe baadhi ya vitu vingine umevipeleka huko ukweni kwake kwa hasira tu una kipi cha kumwambia Selina na kuwambia wale wako ambao uliwapelekea maneno na kumwambia huyo ambaye mumewe mtarajiwe ilikuwa huyo <laughs> mume yake mi sina cha kumwambia na huyo Selina sina cha kumwambia mm. mm. ila siku ambayo mligombana mkawa mmepigana maneno ukayachukua tena inadaiwa kwamba ukayapeleka kwa mwanaume huko Morogoro sijui ni wapi si ni Morogoro sijui ni wapi si ukweni kwake sio kwa mwanaume yani mi sijamfata mwanaume wake hmm. nimemfata mkwewe yani ule yule mwanaume mama yake ndo nilomfata mimi yani mkwe wake yeye ndo nimemfata hmm. sijamfata mme wake na ulitumia mbinu gani sasa mpaka huyo mkwe akakuamini wewe licha ya kumwamini huyo mkwe wake ambaye yupo naye pale tayari yupo na kijana wake Uh, ah, yani aliniamini kwa sababu wenyewe walikuwa yani walikuwa hawaelewani tu ndio maana aliniamini mm tuzungumzie hapo kwenye ndoa. Selina anasubiri ndoa vipi hapo taratibu, kwa sababu kuna maneno ambayo ulizungumza kuhusu ndoa alafu sikuwa nimekuelewa vizuri. Yaani ndoa mm. wazazi wake mwanaume mm. ndo anataka ndoa, ila mwanaume anataki kuoa mm. mwanaume ndo ataki kuoa mm. yaani mwanaume akiulizwa na wazazi wake mm. anasema kwamba mimi sitaki yule mwanamke kumwoa, ila akiwa na Selina anamwambia kwamba mimi sina hela ya kuoa ila akienda kwa wazazi wake anasema mimi sitaki kuoa sababu wazazi wake washamwambia kama unataka kweli kumuoa si tutakuchangia kila kitu yule mwanaume akakataa akasema mimi sitaki kuoa ila akienda kwa Selina anamwambia mimi sina hela mm. mm. na na umesema kwamba baada ya kusafirishwa sio anaenda kupewa mke nini eh kwamba kwamba yani yuko kijijini alikoenda mm yani uko kijijini anakwenda ko mm. kutafuta mke anarudi na mkewe yani anarudi na mke hizo taarifa umpata wapi nimezipata kuwaambia wenzangu sasa kuwaambia wenzio kwa nini kwa nini hujazifikisha kwa muhusika kwa selina mwenyewe ye mwenyewe kwani ajui mm. ye mwenyewe anajua kwamba ndoa hamna anajua kwamba ndoa hamna wewe haufikirii kwamba ikitokea kweli ndoa ikatokea, wee utaaibika sana hapo. ndoa hamna, hamna ndoa. Kwa nini hamna ndoa? Mi sinajua kama ndoa hamna. mm. Mm. na na wewe haujawahi kukaa ukajifikiria kwamba wewe ni rafiki mbaya kwa Selina? au kwa marafiki wengine kwa sababu ya umbea, kuchukua maneno huku unapeleka kinondoni, hela zake alizokuwa anadai anadai amezikosa, sasa hivi apewe, akipiga simu anaambiwa kuna mwanaume huku, lakini haitoshi, ukachukua maneno ya huku ya, ya, ya kinondoni ukapeleka ukweni. Yaani yeye angetaka hmm. Yaani angenifuata mwenyewe yaani angenifata mwenyewe akanambia Paulina, wewe mimi nimesikia umetembea na mume wangu hivi na hivi, ila mimi alichoni alichoniuzi yani cha kumfuata mume wangu akaenda kumwambia yaani hicho ndo alichoniuzi mimi mm.